Astăzi vreau să-ți improvizez despre a fructifica. Mulțumesc, Emilian! Uite, am fructificat și peisajul, am de ce să mă țin aici de urechea acestui uh, element din cultura chineză, cred că e, nu știu ce semnifică. Uh, pentru mine a fructifica uh, a fost esențial uh, pentru a intra la actorie, pentru că mi-am uh, fructificat practic toate, uh, cum să zic, toate defectele și le-am transformat în calități. Nu chiar toate am reușit. Unul din defectele mele era că mă implicam într-o relație de prietenie sau de iubire prea mult și empatizam prea mult cu celălalt, îi luam energiile negative și așa mai departe. Și m-am gândit să transform în, uh, într-o calitate. Uh, și până la urmă am luat la actorie și acolo pe scenă poți să dăruiești foarte mult la 500 de persoane dacă ai un public atât de mare. Pentru tine ce înseamnă a fructifica? Ceau!